pillanat Székely Balázs vagyok, és tettem egy bejelentést körül 10 perccel ezelőtt, miszerint a közlekedési múzeum bontása veszélyesen zajlik. Aztán visszahívtak, és megkérdezték, hogy, po hogy potyog-e az útra is most már a törmelék. Igen, potyog. Ezt szeretném közölni, és azonnali rendőri intézkedést szeretnék annak érdekében, hogy a veszélyes bontást azonnal leállítassák. Az így van, így van, így van. Így van. Nem, de közlekedés van. Nem parkolóautók nincsenek, de közlekedés van. És továbbra is. Hát gyalogosokat mondjuk most például rajtam kívül más nem, mert az útnak ezen az oldalán nincsen közlekedés, de igen, természetesen veszélyezteti, hiszen nem tartják be a szükséges véd védőtávolságot. Köszönöm, viszont hallásra!